Vamos acá matinando con el Tuki, partiendo hacia, hacia, el, hacia Sonar, hacia el estudio, para poder grabar nuestra sesión en vivo. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera, por cierto. <laughs> Pero acá vamos, chochos, con muchas ganas de tocar. bajo lujo y días de sol yo debí florecer lento pero firme ser rápido como querés muy pronto esquivaré la muerte para poder quedarme. alimente.